Bonjour on est ensemble pour une série de petites vidéos pour parler de recherche documentaire, ce qui est un terme un peu compliqué pour juste dire qu'on cherche des trucs. C'est chercher des trucs sur internet, c'est chercher des trucs dans des bouquins, et aujourd'hui, on va parler ensemble de qu'est-ce qu'on fait avant de chercher des trucs, comment on se prépare. La première question que vous devez vous poser, c'est combien de temps vous avez à accorder à cette recherche. C'est pas la même chose de bosser pour un exposé dans 3 jours ou pour un projet qui va vous durer 3 mois, c'est pas la même chose de rechercher une recette de cuisine parce que là, sur le moment, vous avez faim, que d'imaginer un repas que vous allez faire dans trois mois. Donc, ayez toujours ça à l'esprit, combien de temps vous avez à consacrer à cette recherche. Une fois que vous avez votre sujet, vous devez vous poser un certain nombre de questions pour essayer de le définir, de cerner votre sujet et d'en avoir une meilleure compréhension. Pour ça, on a un outil qui est un peu barbare, ça s'appelle le QQOQCCP. Donc c'est le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi donc tout ça, c'est les questions que vous devez vous poser face au terme de votre sujet pour essayer d'envisager votre sujet sous tous ses aspects, mais aussi imaginer tous les différents enjeux de ce qu'on vous demande de travailler. Je vais prendre un exemple simple, la conquête spatiale. C'est un sujet qui peut être traité sur plein d'angles différents. Un angle technique et scientifique, comment est-ce qu'on a construit des fusées, comment est-ce qu'on a envoyé des fusées dans l'espace, et des gens là-haut. Un angle plutôt euh, historique, comment est-ce que ça se situe dans le conflit de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Un angle plutôt réglementaire, quels ont été les grands textes de loi pour légiférer la présence des êtres humains dans l'espace. Et quel que soit votre champ, votre filière, euh, votre domaine, vous devez envisager vos sujets dans leur complexité, et c'est grâce à ces questions-là que vous allez pouvoir le faire. Tout ça nous amène à l'idée de problématiser votre sujet. Ce qu'on vous demande, ce qu'il faut faire, c'est trouver un axe, un angle par lequel traiter votre sujet, qui va vous permettre de différencier ce qui est à l'intérieur de votre sujet, c'est cool, c'est exactement ça, et ce qui est hors sujet, ce qui est en dehors de votre sujet, là ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps et vous allez être en dehors de l'exercice qui vous est demandé. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes préparatoires, vous êtes prêt, ça y est, à effectuer vos premières recherches. Alors, nous venons de voir comment délimiter et définir votre sujet. Maintenant, nous allons voir comment la commencer, cette recherche. Comment vous allez faire. La plupart d'entre nous, on va tous sur Google, on va mettre notre sujet et voir ce que ça donne. Et généralement, ça ne donne soit rien, soit on va avoir quelque chose de super précis et qui correspond pile poil à notre sujet. On est très content. La question c'est, mais est-ce qu'on est vraiment allé au bout de notre sujet Est-ce qu'on a vraiment vu tous les angles de notre sujet Et généralement la réponse est eh ben non. Donc il va falloir aller plus loin. Et pour ça, on va devoir trouver des mots-clés. Ces mots-clés, ils vont être très importants puisqu'en fait, en fonction des bases de données ou des catalogues que vous allez interroger, tous ne fonctionneront pas aussi bien. Il va falloir en trouver tout un panel pour être sûr de trouver les meilleurs résultats possibles. La première chose à faire, ce serait de faire un petit brainstorming. Vous allez vous demander tous les termes que vous connaissez autour du sujet donc vous pouvez aller voir du côté des champs lexicaux ou du côté des synonymes de vos termes de sujet. Ensuite, une bonne astuce, c'est d'aller sur Wikipédia. Pourquoi Wikipédia Tout simplement parce que les introductions, notamment, sont bourrées de mots qui vont être importants pour votre sujet. Et mieux encore, ces mots vont être en hyperlien. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que ça va vous permettre d'élargir les choses. Qu'est-ce que ça va élargir Ça va vous permettre d'élargir votre vision de votre sujet et ça va ensuite vous permettre aussi de préciser les choses. Par exemple, si on était sur un vocabulaire très générique, on va pouvoir passer sur un vocabulaire très spécifique, voire scientifique et technique, ce qui va être intéressant pour vous dans un cadre académique. Autre chose qui est intéressante avec Wikipédia, ça va être la possibilité de passer d'une page en français à une page en anglais. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, me direz-vous Tout simplement parce que les bases de données ne sont pas toutes interrogeables en français. Il va falloir donc pouvoir passer du français à l'anglais, voire à d'autres langues. Tout ça va dépendre du domaine dans lequel vous faites vos recherches. A bientôt pour la suite. Il s'appelle le QQO Non, il manque un Q. Il me manque un cul. <coughs> On Couper